Hallo Fans, ich bin Jürgen, der Chefkonstrukteur der Part-Time Scientists und wir befinden uns hier am Dachstein. Wir kommen gerade zurück von unserer äh, Expedition in den Dachsteinhöhlen, wo wir unseren Robot, den Asimov, heute ausgiebig testen durften. Ähm, wir sind mit einem relativ unsicheren Gefühl hierher gefahren, weil wir nicht wussten, was uns in den Dachsteinhöhlen eigentlich genau erwartet. Wir hatten heute Beschreibungen, äh, dass das Gelände äh, für einen Test gut sein soll. Wir haben einige Dinge gefunden, die zu verbessern sind. Aber so im Großen und Ganzen äh, war es ein recht erfolgreicher Tag heute.